gestern Abend sind Gabo und Jasmin angekommen aus der Schweiz. Und wir werden uns jetzt von äh, Murat und Bashak verabschieden und Richtung Meer fahren. Okay, <laughs> we will make a quiz about the pictures on your calendar. So, okay, okay, bye bye. <laughs> Very nice to meet you. as a child I thought the moon was walking beside me I thought glass was an invincible wall And all the trees So dark as if painted with a piece of coal And the only sun is the white knuckle there below a silhouette of the mountains so far above the earth and the surface around us. Oh, oh nein, wir haben 25 Cent zu wenig. Was? Das war ja ein Glück, weil ja. normalerweise bekommt, Kann man nicht mit Karte zahlen. bekommt man eine Strafe, wenn es keinen Schranken gegeben hätte. Welche Fehler? Riesen Windradblätter. Wir sind ganz cool gefahren dort. Das ist eine Halbinsel, auf die wir jetzt hinfahren und die ist eben nur mit einem recht schmalen Stück mit dem Land verbunden. Und da fahren wir jetzt gerade drüber. Und man hat quasi links und rechts das Meer. But it was you Oh, it was you Who took the crown so selfishly Who won the goal and broke the key But it was you Es zieht sich so raus. Ja, voll gut. Da würde ich gern schnorcheln. Mhm. Ist es Schnorcheln, wenn man keine Schnorchelzone mit Taucherbrille hat? <laughs> Dann würde ich gern Taucherbrillen. <laughs> Ah, also die Strände werden jetzt immer unbebauter und immer weniger. Und jetzt gerade sind wir in einen Ort hineingefahren und sie hatten eben auch blaue Ortsschilder wie in Kroatien immer. Und ich habe gerade echt kurz vergessen, dass wir in der Türkei sind, weil es so aussieht wie in Kroatien. Oh, it was you who crashed a car into a tree, who pulled the trigger like a Oh, it wasn't me. So, da ist gerade niemand. Da bin ich gerechnet. Ja, äh, ja, okay. Relativ viel Müll, aber okay. Also es ist viel mehr los, als wir dachten. Es sind viel mehr Leute auf den Stränden, was ja auch voll normal ist, weil es ist schon wirklich warm. Und wir können ja auch gut verstehen, warum man da ist. Und wir probieren jetzt noch äh, zwei weitere Strände aus, die nicht direkt an der Hauptstraße sind, man so eine extra Straße rausfahren muss. Das ist vielleicht ein bisschen Offroad und vielleicht sind da nicht so viele Leute. Das wäre ganz cool. Wenn wir so ein bisschen Ruhe hätten, vielleicht auch ein bisschen Schatten. Und wenn wir dann vielleicht zwei Nächte bleiben, das wäre schon sehr schön. Ist sie okay? Ja, ja. Ah, super. Ja. Kommt sie immer nach oben? Ja. Süß, wie sie strampelt. Ja. Schön. So, wir haben endlich was gefunden, was allen unseren Ansprüchen entspricht. Jetzt fahren wir hoffentlich bis runter zum Strand. Und das Tolle ist nämlich an der Straße, dass sie sich dann aufzweigt und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Also ist perfekt. Wird ein bisschen steil. Ja. Mega steil. Okay. In echt ist immer ein bisschen steiler und die Rillen ein bisschen tiefer als am Video. Also man muss es sich immer ganz arg vorstellen. Und ja, wir probieren das mal. Man kann nicht abstürzen, also selbst wenn wir irgendwo hinrutschen, ist es nicht schlimm. Also. Also jetzt die Gabelung und ich würde jetzt mal links vorfahren und ihr bleibt mal da. Okay? Ja. It was so cold When my skin was warmer than the bedroom floor And my body felt the heat but not the warmth And one man standing 24 Grad. Ich probiere mal die Kamera gerade zu halten einfach. Oh Gott. Also, es fühlt sich wie 45 an. Also, wie wir schon am Satellitenbild hier erwartet haben, wird die Straße im Satellitenbild dünkler und eben viel mehr bewachsen. Es riecht sehr, sehr gut nach Thymian. Und sonst passt noch alles, aber von der Straße her. Das war leider alles umsonst. Wie weit also, man? So wie die Vegetation da ist, so wird sie noch viel also überall auf dem ganzen Weg. Mhm. Und naja, Wir werden jetzt mal hier bleiben und dann morgen weiterschauen. Die Sonne geht gleich unter und wir werden uns hier einen schönen Abend machen. who pulled the trigger like a wasn't me. Jetzt habe ich gleich die große Kulisse <laughs> Warte, komm mal grad. So schön. Oder? Mhm. Wir haben jetzt noch alle geduscht mit unserem, also ich noch nicht, ich bin die Letzte, geduscht mit unserem Wasser, weil Ma. wir super viel Wasser haben. <laughs> ja, es war heute sehr heiß. Ich bin ein bisschen fertig aber sehr, sehr glücklich. Es ist voll wunderschön, dass wir unterwegs sind. Ja, und ich finde den Schlafplatz, trotz dass wir nicht am Strand sind, mega, weil man sieht das ja. Wasser, ja. Mond, Sonne, Wind passt perfekt. Ja. Das ist richtig schön. Wir haben eine äh, Tischlampe improvisiert. Mhm. Das war so ein Behälter, wo wir eigentlich Mehl und Dings drinnen haben. Stirnlampe. Es also ist jetzt echt noch angenehm mild und es war echt ein voll angenehmer Abend. Gute Nacht. Nur ein kurzer Regenschauer. Guten Morgen. Gabo und Jasmin waren heute schon zu Fuß wieder unten, also fast bis zum Strand und haben sich das nochmal angeschaut. Und gestern war es auch einfach schon zu spät und wir waren schon zu fertig, um jetzt noch weiter zu probieren und haben gesagt, okay, es geht einfach nicht weil leicht, dass man jetzt weiterfährt. Also wir probieren es jetzt nochmal an den Strand zu fahren und <laughs> vielleicht klappt's. Gabo und Jasmin sind vorgefahren um zu schauen, ob man jetzt runterfahren kann. Und es ist schon noch ein Weg erkennbar, aber es ist relativ steinig und in der Mitte ist eben so viel gestrüppt, weil da schon so lange niemand gefahren ist, dass man nicht mehr sieht, ob drunter ein Felsen ist oder ein großer Baum oder sowas. Und jetzt ist es eben passiert, dass sie auf einen Felsen gefahren sind und ein bisschen feststecken. Dani, was ist der Plan? Ähm, das ist ein großer Stein, wo man weder mit der Vorder- noch mit der Hinterachse drüber fahren kann. Und sie sind quasi bergab drüber gerollt und der ist jetzt hinter der Vorderachse und vor der Mitteltraverse und liegt ein bisschen auf dem Stabilisator auf, aber ist nicht verbogen. Und jetzt können wir das ganze Chassis einfach anheben mit dem Stempelwagenheber und dann den Stein rausziehen. Okay. Super, super. Und jetzt hängt er da um. Können wir am Ja. Okay. Hat gut funktioniert, oder? Ja. Gut gelöst. Jetzt fehlt noch der zweite Felsen. Das heißt, ihr halt seid über zwei gleichzeitig drüber und dann... Ja, deswegen sind sie auch stecken geblieben. Ja, voll. Dann sind wir so wie aufgebaut. Okay. Ich habe Mal gezeigt, wo Superpunkte sind zum Aufheben. Mhm. Genau dort ist es. Oh. Aber der Tiefschutz ist gut. Boah. Der ist auch nicht klein. Bitte? Der ist auch nicht klein. <laughs> Das ist mega praktisch, so ein Stempelwagenheber, aber ich würde den 4 Tonnen empfehlen und nicht den 2 Tonnen. Aber es geht auch mit den 2 Tonnen gut. Der 4 Tonnen, den hätten wir eigentlich gar nicht runterbekommen, so, so ich gerade drüber nachdenke. 2 Tonnen und 4 Tonnen. <laughs> As a child, I thought the moon was walking beside me. I thought glass was an invincible wall. And all the trees So dark as if painted with a piece of coal And the only sun is the white knuckle there below The silhouette Of the mountain so far above The earth and the surface around us Wir haben es an den Strand geschafft, zumindest mal mit einem Defender. Und ja, es ist sehr viel Mist da, aber das war sehr schön. Also dass wir das Zeug neben uns runtertragen oder halt so weit wie möglich runterfahren, das ist hier kein Thema. Aber nur ganz runterfahren weiß ich nicht. Wir machen uns jetzt einfach zu Fuß auf den Weg und ich nehme an, dass wir dann am Nachmittag mit beiden Defendern wieder hier oben stehen werden und hier übernachten, weil es eben auch nicht so schön ist, dass es sich jetzt auszahlt, mit unserem auch noch runterzufahren. Da unten sind sie und wir werden jetzt hinwandern. Und wenn es richtig schön ist, dann kommen wir mit dem Auto. Ja, es schaut so schön aus, aber dort dann... <laughs> Was sind deine Wanderstecken? Die äh, Stäbe fürs Tarp, damit wir unten so ein bisschen Schatten machen können. Voll praktisch. Also es ist voll schön da zu sein und wir haben uns jetzt mit dem Tarp so einen richtigen schönen Schatten gemacht und haben Obst gegessen und es ist echt schön, nur es ist echt arg, wie viel Müll da liegt und es wird einfach so viel ändern, wenn er nicht da war. Und hier ist es halt eindeutig, dass er angeschwemmt worden ist, weil man hier nicht her kann. Also man kann zu Fuß her, war aber schon länger niemand. Ähm, das kann man sehen <laughs> am Weg. Man kann mit einem Boot her, da ist gerade ein kleines, aber wahrscheinlich auch nicht bis zum Strand. Und alles, was man sieht, ist halt schon vom, vom Wasser, vom Salzwasser und vom Licht schon äh, stark angegriffen. Also man sieht, dass es vom Meer hergekommen ist, also alles angeschwemmt damit wir am Abend wieder zusammensitzen und gemeinsam verbringen können, muss einer von uns beiden zum anderen fahren. nachdem es für uns keinen Sinn macht, jetzt hier runter zu fahren, fahren Gabo und Jasmin jetzt wieder rauf. Baba! Strand, der von weitem wunderschön aussieht und von der Nähe leider nicht. Baba! Oh, ich schwitze so sehr. Ja, ich glaube, uns allen rinnt so runter. Aber auch dieser irgendwas blüht hier. Jedes Mal, wenn wir vorbeigehen, muss man so niesen und die Nase rennen. Ja. Die das Dusche ist so viel wert. Ja, das Duschen nach so einem Tag ist das, <laughs> ist das Beste am Tag. Mit, mit, also Limonade mitnehmen. Mhm. Guten Appetit. Gut. schaut so aus, als würden wir einfach nur still am Tisch sitzen. <laughs> ja, ist nicht so steil, wie es, an, das an, ausschaut. <laughs> Das darfst du nicht am Video sagen, weil am Video sitzt gar nicht steil. Also das ist wäre eine gerade Straße. Wir machen gerade Pasta und ähm, ich wollte das dass Gabo und Jasmin halt entscheiden können, welche wir essen und habe ihnen zwei hingehalten. Und dann hat Jasmin gesagt, spielt keine Rolle. Aber so schnell und zusammen, dass ich dachte, es ist eine, eine Pastasorte wie Carolli oder sowas. <laughs> dann habe ich beide nochmal gelesen, das hat sich aber nicht so <laughs> angehört. Und dann bin ich erst drauf gekommen, dass sie gesagt hat, ah, spielt keine Rolle.